على خطك اخرتها موتة وكلش فيها يفوتة دنيا هذي صحيبية اضحكك تموتة خليك من العباد ما تعمرش راسك بيهما واصدم للقدام ووكل ربي عليهم على خطك اخرتها موتة وكلش فيها يفوتة الدنيا هذه صحيبية اضحكك تموت خليك من العباد ما تعمرش راسك بيهما واصدم للقدام ووكل ربي عليهما قداه مرة من البشر قلبك عبا ودركا صيخ مش ما بقى يحوس غا الهربة حياتك كاملة بيهما راحت في لي نار كي تشوف شي وجوه سوريا هبط لك المورالة بالسيف تغيضك عمرك انت معاهم بنية وتحكي ديما بقلبك ونيتك ليهم صافية بالصح في اللافان يخرجوا ديجيتالات يظهروا لك باكي باكي باكي باك بوكيمونات عم بالي مش يسهل الشي هذا اللي صرا فيك عم بالي شحال قصيت ويا ما قالوا فيك عم بالي بك ليام غير ربي لي عالم بيك وراني فاهم خويا واون بليس حاس بيك بصح ما يهمكش هاد الزين راهو زيرو ناقص واحد مش يزيرو وما عندهم ما يديرو يضلوا يقطعوا في الناس يقولوا حنايا مسلمين ويصفقوا على اللي قالها وهما فرحانين Oh, merci merci ربي يعيشكم ça fait plaisir يا جماعة واش وقراوي أفد المغرب نوضو نوضو روحو نصليو يستهزاو بربي ويتمسخروا بالدين كلوا لحم الناس ومن بعد قولوا احنا قويين هذيك وانا نقول علاه بقيتوا الاخرين شفت عيوب الناس وارواحكم ناسيين على خاطرك اخرتها موت وكلش فاها يفوت دنيا هذه صحيبيه اضحكك تموت خليك من العباد ما تعمرش راسك بيهم ظلم للقدام ووكل ربي يعني عليهم على خاطرك اخرتها موته وكل شفاها يفوته دنيا هذه صحيبية اضحكك تموته خليك من العباد ما تعمرش راسك بيهم واصدم للقدام ووكل ربي يعني عليهم مانيش اينشتاين باه نجي ندبر عليك ارجع للباسي وخلي قلبك ليك يديك وش رايك اللي jamais يحفظ لك سرك وكل ما يتلاقاك غير يسقسي وش راي اختك وباه تعرفو bien وتعرف باللي ما يسواش سي طلبو دراهم وقت الشده ما تلقاهش يتصرالك حاجه مليحه بغيض وما يشتيش يشوف في وجهك فرح يقول علاه ما عنديش لكان قدر ربي كاش نهار طاحت بيك يموت من الفرحة surtout كي يشفى فيك ويدير وعدة كبيرة ويذبح حجل عليك ويسمع بك الناس على الدور اللي عطيك مالجري صارت مرة كنت حاسب ويشتيك ونيتو كي دارها باهم بعدا يحكي بيك زي هذا صحيبي يقول لي واش تخالط فيها est-ce que راني غلط كي نقول لك ليك يديها عيش حياتك برك ما تعمرش راسك بيها راهو راس مزيرو قاعد يدور فينا معاك دعوة الوالدين سي برك رضيهما والجر تاع العباد هذا خلي ربي وكيل على خاطرك اخرتها موتة وكلش فاها يفوتة دنيا هذه صحيبية اضحكك تموتة خليك من العباد ما تعمرش راسك بيهم وسط للقدام ووكل ربي عليهم على خاطك اخرتها موته وكل شفاها يفوته دنيا هذه صحيبية اضحكك تموته خليك من العباد ما تعمرش راسك بيهم واصدم للقدام ووكل ربي عليهم قداه المرة وانت تقول نرح الخير ومخك صايب لوكا ما لقيت كيفاه تدير تحوس على الهنا ما فهمت فيها والو هذا اللي يهدر بيك صايبي ليك واش تقول له كدير فيا الشر ندير فيك الخير كل ما تحكي عليا اكثر ربي زيدني في الخير لا من عندي يا اخي كافي يا اخي بات نحي لي في ذنوبي وانظر لك للحسنات انا يا راني عايش ما عندي ما ندير بيك ونقولها لك البوغوص والله ماني سامع بيك وانت عيش لي في حياتي وعمر راسك بيا كي نطلع ما نشتيش ومع الناس تقطع فيا مالك يعود تفايق تبع راسك وش يقول انت تبع هوى النفس وانا نتبع الرسول والريزلطة في la fin انا هو الرابح مال قري ما تسواش بالصح روح راك مسامح هذا باه يعرف برك باللي انت يا فور عليه خليه هو يحكم ويشوف بعينيها الكلام اللي قالوا عليك في الله فان ويدور عليها surtout كي تهز يدك وتقول ربي يهديها خليه يعرف وحده انت يا وهو شكون انت قلبك ابيض هو قلبه قدرون راح يعيش كارها وزيد مقلق تاني وانت كي تغمض عينيك يا حسراه ترقد هاني وتنوض كل صباح تغني داني داني عالدمار تاع العرب يقولوا لهم راني هاني حياتي راهي قصيره ما نعيشهاش بالمشاكل قولوا اللي فارغ شغل يشوف لك واحد تاني سامحني في بدور عليك انا يا بريمير شوا عطاني ربي قد قلبي وعايش كي روا صح شوف روحك وين انت يا قشلاشين ضل تحكم على الناس وتهضر في الاخرين عقليتك هادي جيحه وانت يا سلعه مدرحه تبعني نقول لك خويا اخرتها وين راهي رايحه تتفكر في كلامي كيجي ويغسلوك الناس اللي هضرت فيهم هما بعد اللي يدفنوك وتدعي في يومها وتقول يا ربي رجعني باه نروح ليهم ونقولهم يسامحوني بصح انت نون في حياتك عرفت تكبر حطيت روحك روحك حاجة تحكم على الناس وتهدر تخسر في الكلام وتخسر في العباد وتشجع في الفتنة وتخلق الفساد مخك هذا الحبس اللي كنت تخمم بيها وفمك هذا الفالس اللي كنت تقطع بيها راني صير ما تعيش لهاش بالصح نقول لك عليها تبقى فيها وحدك والحفرة انت اللي فيها في حياتك كنت فايقة ما عرفتش الحدود وفكرك كي اليوم كي كلهم لك الدود على خاطرك اخرتها موتة وكلش فاها يفوتة دنيا هذه صحيبية اضحكك تموتة خليك من العباد ما تعمرش راسك بيهم واصدم للقدام ووكل ربي عليهم على خاطرك اخرتها موت